құрметті оқырман жаңа әңгімені қабыл ал бойтұмар азық-түлік салынған арбаны сүйреп дүкеннің шығар есігіне қарай адымдаған еркін тым асығыс жиналысқа кешігіп қалатын түрі бар осындай уақытын дұрыс жоспарлай алмайтын межелі уақытта келмейтін адамдарды суқаны сүймейтін ол бүгінгі өзінің мына тірлігіне көңілі толмай қатты ашулы әншейінде дүкен аралау азық-түлік алу келіншегінің жұмысы еді бірақ бағана ауылдан нағашы ағасы хабарласып қалаға келетінін бұлардың үйіне тоқтайтынын ескерткен соң келіншегі самал өзінің үлгермейтінін алға тартып бұған ұзын сонар тізім салып жіберген тізімін түгендеп сапырылысқан адамдармен қақтығысып жүріп шұбатылған кезекте тұрып қанша уақыт жоғалтқан еркін қайта-қайта сағатына қарағыштап адымын жылдамдатып ақ келеді қырсыққанда қымыран реттемекші шығар есік алдында да қаптаған адам кептелісіп қалған екен қыстырылысып далаға зорға шықты енді арбасын бар күшімен итеріп жүгіре басып сағатына тағы бір қараған сол еді шыңғырған дауысты естіп тұра қалды қап мына қырсықтай асығамын деп жүріп арбасымен бір қызды қағып кетіпті қатты қаққаны соншалық талдырмаш денелі қыз бала анадай жерге ұшып түсті қызым-ау байқасаң болмай ма қай жерден шыға келдің-а о құдайым-ай бір жерің ауырып қалмады ма деп қасына жетіп барып қолынан тартып тұрғызғысы келген бұған шытынай қарап ағай қазір өзім тұрамын деп қолын тартып алған қыз қолымен жасаураған бота көздерін сүртіп жерде отыр жасы он бес-он алтылар шамасында қою қара түсті шашы иығына түскен әдемі бөңіне бота көздер ерекше шырай беріп тұр ақырындап орнынан тұрып үстіндегі қысқа жейдесі мен тыртысқан шалбарын қағып жатқан қыздың басынан сипап қызым жаман ағаңды кешіре гөр асығам деп тіпті сені байқамай қалыппын еш жерің ауырып қалмады ма мүмкін ауруханаға барайық па қатты құладың ғой деп қипақтап тұрған еркінге бота көздерін төңкере қарап ештеңе етпейді аға өзімнен де бар жан-жағыма қарамай құлағымда ойнап жатқан музыкадан сіздің келіп қалғаныңызды естімей қалыппын кішкене мына қолым ауырып тұр ештеңе етпес жазылып кетер деп оң қолын көтеріп қанап тұрған алақанын сүйкімді еріндерін шүршитіп үрлей бастады еркіннің көзі қыздың білегіндегі білезікке түсіп кетті аппақ маржанмен түзілген білезіктен салбырап тұрған ай мен жұлдыздар жалт-жұлт етеді о тоба бұл сол білезік қой дәл өзі қызым мына білезікті сен қайдан алдың қолынан шап беріп ұстай алып екі көзі қолындағы білезікте боп тұрған еркекке қорқа қарап шегіне берген бой жеткен. анамның сыйлығы деді ақырын сыбырлай артынша бота көздері от шашып бұған ашулана сізге өзі не керек менің білезігімде неңіз бар қолымды жіберіңіз деген қыздың қолын бірден босатып өңі қып-қызыл болып алабұртып кеткен еркін кешірші қызым кешірші мені анаңның аты айсұлу емес пе иә айсұлу сіз менің анамды танисыз ба иә қалқам танимын сенің есімің кім айкөркем әрине мынадай сұлу қыздың аты да ерекше сұлу болуы да заңды деп ойлаған еркін жалынышты дауыспен айкөркем ботам маған анаңның телефон номерін берші маған онымен хабарласып кездесу керек деді жоқ танымайтын білмейтін адамға қалай беремін сіз өзіңіз беріңіз номеріңізді анам керек десе өзі хабарласар ал хабарласпаса ше мен оны таба алмай жүргеніме қанша жыл болды енді таптым-ау дегенде қайта жоғалтып алғым келмейді оны енді анам өзі шешер маған аты-жөніңіз бен номеріңізді беріңіз мен уәде берейін анама сіздің сәлеміңізді жеткіземін қыздың байсалды жауабына айтар лажы болмай өзінің қалтасынан аты-жөні жазылған карточкасын шығарып қыздың қолына ұстатты еркін біржанұлы директор деп соза қойған соза оқыған айкөркем еркінге сынай қарап қояды жарайды аға анама міндетті түрде беремін ал енді мен кетейін жо-жоқ айкөркем маған ең құрмағанда өзіңнің телефоныңды берші мазаңды алмаймын уәде берем бұл мен үшін өте маңызды түсінесің бе жарайды деп өз нөмірін айтқан айкөркем ақырын басып дүкенге қарай бет алды еркін арбасын сүйретіп көлігіне қарай ілбіп басып келеді уақыт тоқтап қалғандай жаңа ғана жұмысына жетуге асығып аптығып келе жатқан оның енді ештеңені ойлауға мұршасы жоқ бар ойы айсылу болып көлігіне келіп терең дем алып көзін жұмып біраз отырды хатшы қызға хабарласып бүгінгі жиналыстың болмайтынын өзінің енді жұмысқа келмейтінін ескерткен соң көлігін оталдырмаған күйі отырғанына да бірталай уақыт болды ойлап қараса одан бері де 17 жыл өте шыққан екен ол кезде еркін жоғары оқу орнын бітіріп өздерінің қалаларына қайтып келген кезеді. еді жұмысқа әлі тұрмағандықтан күндіз демалып кеш батса достарымен бастары бірігіп бірде мейрамхана бірде түнгі клубта алаңсыз уақыт өткізетін сымбатты келісті жігітке қызыға қарап қиылып қалатын қыздардың қатары да көп еді күнде бір қызбен көңіл көтеріп жалғанды-жалпағынан басып жүрген сол кездер-ай жұмысқа кіруге асықпай күнде ертеңге қалдырып жүрген еркіннің демалысы ұзарып кеткен сол күні кеште досының туған күнін тойлап өте көңілді отырған қарама-қарсы орналасқан столда отырған төрт-бес қызға көңілі ауа берді әсіресе қолақпандай бұрымы белінен төмен түскен қап-қара бота көздері әдемі өңіне үйлесе кеткен барлығы сықылықтап күлген кезде ақырын ғана жымиып отырған ару қызға ерекше тамсанып қарап қалған еркіннің екі көзі сол аруда жымиған кезде екі бетінің шұңқыры өзін керемет сүйкімді қылып жібереді екен алғашқы баяу би қойылған бетте жылдан басып қыздардың жанына барып сәлем сұлу қыздар кештеріңіз әдемі болсын сізді биге шақыруға болады ма деп сұлу бикештің көзіне көз жанарын қадаған оған барлық қыздар жалт бұрылып қызыға қарап қалған басын ақырын ғана изеп орнынан тұрып бұған қолын ұсынған бойжеткеннің қыпша белінен қапсыра ұстап баяу ән ырғағымен ақырын теңселіп жүр қарындас танысайық есімім еркін болады айсұлу айдан да күннен де сұлу екенсіз шынымен де деп күлімсіреп қалжыңдаса жөнелген еркін екеуінің әңгімесі жараса кеткен айсұлу құрбыларымен оқу орнын бітіргендерін атап өтуге жиналған екен ертең таңертең барлығы астанаға қыдырып барып келмекші содан келген соң жұмысқа орналаспақ ойы бар екен өзіне ыңғайлы жұмыс та тауып қойған секілді қыздың нәп-нәзік қолдарын қыса ұстап білегіндегі білезікке назар ауған еркін не деген әдемі бұрын-соңды мұндайды көрмеппін деген тамсанып аппақ ақ түзілген білезіктен әдемі ай бейнесі кішкене жұлдыздар салбырап жылт-жылт етеді өзімнің жасап алған білезігім менің бойтұмарым десем де болады деп күлімсіреген айсұлу ақырын қолын босатып алып екеуміз тым билеп кеттік қой басқалардан ұят болар рұқсат болса мені орныма шығарып салыңызшы деген қиылып одан кейін де бір-екі рет биге шақырған еркінмен өзін салқын ұстаған айсұлу кеш ортасына жоқ болып кетті тіпті қай уақытта шығып кеткенін байқамай қалған еркін санын соғып қалды айсұлудың құрбысы динарадан ертең таңертең астанаға пойызға отыратындарын сұрап біліп алған ол таңертең ерте тұрып вокзал басына барған бірақ қанша күтсе де қыздарды таба алмай астанаға жүретін пойыз ұзап кеткенге дейін қарап тұрып салы-суға кетіп үйіне оралған сол күні кешке қайтадан сол мейрамханаға барды неге екенін қасында ешкім болмаса да қайта сол жаққа баруға аңсары ауды да тұрды мүмкін айсұлуды кездестіріп қалармын деп ойлаған ол кеш бойы жалғыз өзі есікке қарады да отырды өкінішке орай айсұлу да құрбылары келмеді мейрамхана жабылар уақытқа дейін отырып сырттағы сәкіге келіп жайғасқан ол аспанда толысып қалықтап тұрған айға қарап тамсанып қояды бүгін түн ерекше жарық ай орнынан ай топ-толық болып тұр қайтуға оқталып орнынан тұра берген сол еді сәкінің астында жылтыраған затқа көзі түсіп кетті қолына алып қараса «Ә, білезік иә иә бұл дәл сол білезік айсұлудың білезігі қатты қуанып жүрегі дүрсілдеп ала жөнелді демек жоғарыдан бұл екеуінің қайта кездесуін құптап тұр екен бір алла енді міндетті түрде оны іздеп тауып бойтұмарын өзіне қайтарып беруі керек зуылдап күн артынан күн өтіп жатты еркін айсұлуды қанша іздесе де таба алмай қойды расымен де атынан басқа ештеңе білмейтіндіктен үлкен қаладан қызды табу шөп ішінен ине іздегенмен тең еді жұмысқа тұрып кешкі қыдырысы да азая бастады уақыт өте айсұлуды жолықтырудан күдер үзе бастағанмен де білезігін үнемі төс қалтасына салып алатын әдет тауып алған бір күні түскі асын ішіп болып асхананың терезесінен сыртқа көз салып отыр еді жолдың арғы бетіндегі үлкен қара джипке жақындаған бойжеткен мен шымыр денелі бойшаң келген жігіт ағасына назары ауды қолындағы раушан гүлдерін иіскеп қойып ырғала басқан сайын артындағы бұрымы тербеліп кетіп бара жатқан ару көзіне оттай басылды айсұлу жүгіріп далаға шыққанша көлік тым алысқа ұзап кеткен еді номерін де көре алмай қалды сонда қалай ол сыртынан меншіктеніп жүргенде айсұлу біреудің құшағына кіріп біреудің сүйіктісі болып үлгерген бе алқымына тірелген өксік өзегін өртеп жіберді енді не істесе екен қалай табады үмітсіз шайтан демекші сонда да күдерін үзбей әр жұма сайын кешке айсұлумен жолыққан мейрамханаға барып отыруды әдетке айналдырған еркінге көздерін сүзіп қиылып қарап өтетін тіпті батылданып бұны биге шақырып танысқысы келетін қыз келіншектер де аз емес еді бірақ еркіннің ешкіммен танысуға құлқы жоқ жүрегіне берік орналасқан айсұлуын күтумен іздеумен уақыт өтіп жатыр сол бір кеште әдеттегідей өзінің столына жайғасып салқын сыраны ұрттап қойып отырған еді ол сұлу жігіт сәлем вот это встреча деп айғайлай жанына жақындаған бойжеткенді қайдан көріп деп таңданып отыр еді нет танымай қалдың ба осы жерде танысып едік қой мен динарамын деп саңқылдап тұрған қызды құшақтай алды динара айсұлудың құрбысы ғой дереу ас мәзіріне тапсырыс беріп динараны тергей бастады өзінің бұларды іздеп вокзалға барғанында одан бері де қанша уақыт айсұлуды іздеп жүргенін де жасырмады мен сол кезде-ақ сенің айсұлуды ұнатып қалғаныңды сезгенмін тіпті сол кеште-ақ сенің үмітіңді үзгім келген айсұлу сол кездің өзінде-ақ өзінен көп үлкен кісімен жүріп жүрген неге екенін білмеймін өзі сондай әдемі ғой соған қарамай артынан сен сияқты өзіне сай жігіттер жүгіріп жүрсе де сол кісімен көңіл қосты ол өзі көп шешіліп әңгіме айта бермейтін тұйық қыз ғой сол кеште де сол жігіт сымағы келіп алып кетті емес пе ертеңінде бәрімізді өз көлігімен астанаға апарып тастады сыпайы жомарт жан бірақ айсұлудың жанында әкесіндей қазір қайда ол не істеп жүр жақсы бір үлкен мекемеге аға есепші болып жұмысқа тұрған ол да болса сол папегінің арқасы шығар әйтпесе біз әлі жүрміз ғой дұрыс жұмыс таба алмай деген динара өз қызғанышын бүгіп қала алмады міне содан берілген мекенжайға ертерек жетіп алып жұмыстың аяқталуын күтіп тыпыршып тұрған еркіннің бар ойы сүйіктісін байқамай өткізіп алмау ақырын басып келе жатқан айсұлуды алыстан байқап жүрегі дүрсілдеп ала жөнелді ол да жақындап қалғанда еркінді көріп шын қуанып күлімсіреп жайынан қағып жылдамдата жеткен қасына тіпті ол да бұны күтіп сағынып жүргендей ботадай көздері мейірленіп екі бетінің ұшындағы шұңқыры түрін нұрландырып еркелей басып келген еді бірақ жанына жеткен кезде көздерін мұң басып жүзін бұрып ала қойды еркін сіз қайдан жүрсіз деп салқын ғана амандасқан оның жүзінде қуаныштың ізі де қалмаған көз алдында болған өзгеріске таң қалған еркін оны талай іздеп зорға тапқанын айтқан кезде шәлкес қабағын көтеріп неге іздедіңіз деген сызылып еркін қалтасынан білезікті алып шығып қолына тағып бергенде көздері қайтадан от шашып қуанышын жасыра алмай беті алаулап кеткен айсұлу әп сәтте қайтадан ақ сұп суық кейіпке еніп рахмет сізге несіне әуре болдыңыз бұл зат сонша бағалы дүние емес қой деді қалайша бағалы емес бойтұмарың емес пе иә көп рахмет сізге кешіріңіз мен асығыс едім айсұлу мен сені енді жіберіп жоғалтып алғым келмейді жүрші екеуміз мейрамханаға барып біраз сырласайықшы деген жалынышты үнмен еркін жоқ бүгін емес бүгін мен бос емеспін кешіріңіз деп жүгіре басып ұзап бара жатқан бойжеткеннің артынан қарап тұрып қалған еді бірақ содан кейін жұмыс орнын біліп алған соң күнделікті оның жұмыстан шығуын күтіп кездесуге шақырып қоймай жүріп екеуі сол өздері кездескен мейрамханаға келген сол бір кеште екеуі де ашыла сөйлесіп біраз сырласып әдемі отырып еді билеп жүріп ақырын белінен тартып мойнын иіскемек болған еркінді өзінен итеріп жіберіп орнына қарай асыққан айсұлуға мен сені сүйемін сені алғаш көргеннен-ақ бар жүрегіммен сүйіп қалдым өтінемін мені өзіңнен итермеші деген аптығып кешір еркін менің сүйген адамым бар біз екеуміздің бүгінгі кездесуіміздің өзі үлкен қателік деп асығыс жиналған айсұлу далға қарай асықты жоқ жоқ артынан қуып жетіп құшақтап алған күйі бал еріне жабыса кетті жігіт қызды құшағында еріп бара жатқандай екеуінің жүректер бір соғып махаббаттың бал шырына мас болып бастары айналып ғажайып бір күйге түскен аспанда жымыңдаған жұлдыздар мен толықсыған ай екеуінің махаббатына куә болып нұрын шашып тұр сол бір сәт екеуі де сезім нұрына бөленіп бақыттың шыңына шыққан еді бірақ есін жинап ала қойған айсұлу еркінді өзінен итермелеп жыламсырап жоқ жоқ маған болмайды бұлай істеуге кешірші мені неге неге айтшы жаным айтшы маған мен де сеземін ғой сен де мені жақсы көресің неге ендеше сезімге беріле алмайсың айтшы маған өтінемін мейрамхана алдындағы сәкіде екеуі таңға дейін отырды еркін айсұлудың әңгімесін бөлмеуге тырысып отыр біз әкем тірі кезде өте жақсы тұрушы едік үйде не керектің бәрі бар үйде екі баламыз мен және күн сұлу екеумізді әке шешеміз ерекше еркелетіп бетімізден қақпай өсірді анам ешқашан жұмыс істеп көрмеген бірақ үй шаруашылығын бір өзі атқарып әкешім жұмыстан келгенін тосып тәтті тағамның түр түрін жасап сіңлім екеуміздің сабағымызды қарасып түрлі үйірмелер мен қосымша сабақтарға қатысып бір тыным таппайтын екеуі бір бірін қатты құрметтейтін біз солардың бір рет болсын ренжіскен сәтін көрмеппіз бірақ мен мектеп бітірер жылы әкем көлік апатынан көз жұмды сіңлім менен он жас кіші шешеміз қамқоршы тірегінен айырылған соң жағаға шығып қалған балықтай күн кешті ешқашан ақшаны қалай табамын деп ойлап көрмеген ешқандай жұмыс жасап көрмеген анам әкемнің жылы өткенше есін жия алмай жүрді туған-туыс дос-жарандардың қолдауымен біраз жинақталған қорменен бір жыл өткен соң көрер күніміз қиындап кетті тіпті жылу мен суға төлейтін ақша болмай қиналып қалдық сол жылы мен де оқуымды бітіріп бірақ тегін оқуға түсе алмай қалдым ақылы оқуға түскенімен оны қалай төрерімізді білмесек те әйтеуір оқудан қалмай жүрдім анам басқа жұмыс таппай бір кеңсенің еденін жууға кірді оған қоса өзіміз тұрып жатқан үйдің бес подъезін жуатын әйтеуір таңнан кешке дейін жанталасып тауып жүрген еңбек ақысы ішіп жемен мен ақыдан артылмайтын мен анама көмек болсын деп мейрамханаға даяшы болып жұмысқа тұрдым оқуым бар жұмысым бар сүр жығылатынмын әйтеуір тапқан ақшамды үнемдеп жинап оқуымның ақысын төлейтінмін солай әкемнің орнын үрейіп, оның қамқор алақанын аңсап әйтеуір өлместің күнін көріп жаттық сөйтіп жүргенде жаңа оқу жылы басталып мен екінші курстың студенті атанып күнсұлу екінші сыныпқа көшкен жылы ә, күнсұлу екінші сыныпқа көшкен жылы әншейінде тынымсыз жылдам ақ жарқын көңілді жүретін күнсұлу сіңлім кенеттен бейжай халге түсіп сабақтан келе сала соқ түсіп жата беретін болды басында мектепке әлі болмай үйрене алмай жүрген шығар деп өзіміздің жұмыс оқуымызбен есіміз шығып оған көңіл де бөлмеген екенбіз тек екі үш ай өткенде ғана дәрігерге көрсеткен кезде анам екеуміздің үстімізден мұздай су құйылғандай болған дәрігерлер үкімі ми обыры болып шықты уақытты өткізіп алғанымызды алға тартқан ақ халаттылар жедел түрде ота жасауға басқа елге бармаса аман қалу талай деді ал ол отаға қажет қаражатты айтқан кезде екеуміз де еңіреп жылап жібердік ондай ақшаны өлсек жинай алмасымыз сөзсіз еді күнсұлудың жағдайы күннен күнге нашарлай берді енді тек жата бермей ауру қысқанда жанын қоярға жер таппай құландағы даусы шығып шыңғырып жылап жатқан кіп-кішкентай сіңілімді көру мен үшін ең ауыр азап еді анамның халі тіптен нашар өзін-өзі жұлып жеп ұйқы күлкіден қалған ауру асқынған сайын айына бір укол салып жанын тыныштандыруға болатынын айтқан бірақ оның да құны біз үшін сұмдық не істерімізді білмей түрлі қорларға да хат жазып көрдік бірақ еш жауап болмады үйімізді сатқанмен де оның ақшасы жетпейтін еді мен анамның орнына барып оның кеңсесін жуып жүрдім сол жердің бастығы қайсар деген кісі маған сүзіле қарап қалатын біраз уақыт өткеннен соң маған көңілін білдірді әкеммен шамалас ұялы еркектің мына қылығына таңқалып ашуым келді сіз не мені қай басынғаныңыз мен сіздің қызыңыздаймын ғой деп бетін бірден тайтарып тастадым бірде кешкісін кеңсеге кеп жұмысқа кірісіп жатқан едім ашық тұрған бастықтың бөлмесіне анамның жоқ мен оған еш уақытта да келісе алмаймын деген ашулы дауысын естіп есік сыртына тұра қалдым сіз мені дұрыс түсініңіз айсұлуды бір көргеннен ұнатып қалдың бұл сезімді бұғаттау қанша тырыссам да қолымнан келмейді мен оны шын бақытты еткім келеді ол бақытты болуға әбден лайықты жан оның еден жуып жүргенін көрудің өзі мен үшін азап түсінесіз бе ал мен әйелімен ажырасып оған үйленгім келеді сіздердің бар жағдайларыңызды жасаймын күнсұлуға керек дәрін алып беремін ота жасауға қажет қаражатты да тауып беруге уәде етемін айсұлу маған көнбейді бірақ ол сізді қатты құрметтейді сіздің ақылыңызды тыңдайды сіздің көмегіңізбен оның ойы өзгеруі мүмкін ал әзірше мына бір айдың уколының ақшасын алыңыз деп бір бума ақшаны анама қарай сырғытты жо-жоқ керек емес мен бұл туралы айсұлумен сөйлесе алмаймын деген анам жылап жүгіре басып шығып кетті мен де дымымды білдірмей үйге қайттым көзі ісіп кеткен анам маған ештеңені білдірмеді күнсұлудың күні бойы қатты қиналғанын айтып көзінің жасын сығып шарасыз күйде отырған анамды қатты аяп кеттім жанымдай жақсы көретін сіңлімнің қиналған сәттері көз алдыма келіп сол түні шешім қабылдадым сөйтіп өзім барып қайсарға мен анаммен екеуіңіздің араларыңыздағы әңгімені естідім егер сіз айтқан уәдеңізде тұрып күнсұлудың жазылып кетуіне ықпалын тигізетін болсаңыз мен сіздің ұсынысыңызды қабыл алдым бірақ ана мен сізді ұнатып қалды деп ойласын ол кісі бүгінгі әңгімені білмей-ақ қойсын дедім осылайша мен өзім сүймейтін әкемдей адамның нақсүйеріне айналдым айсұлу күрсініп алып әңгімесін ары жалғады қайсар жаман адам емес мені шын сүйеді бар жағдайын жасауға тырысады қазір әйелімен сот түрінде ажырасып шешімін күтіп жүр айтқан сөзінде тұрып анам екеуі күнсұлуды шетелге апарып ота жасатып та келді қазір сіңілімнің беті бері қарап қалды әлі де қымбат дәрі-дәрмектермен күтінумен жүр бірақ бұрынғыдай қатты қиналмайды сондықтан да еркін мен сені қабылдай алмаймын сен әдемі ақылды жігітсің сен жігітті ұнатпау мүмкін емес жасырмай-ақ қояйын менің де саған деген сезімім жоқ емес бірақ мен саған лайық емеспін екеуміз ешқашан бір бола алмаймыз сен әлі-ақ керемет жанды кездестіріп шын бақытты боласың айсұлу жоқ мен сенсіз еш уақытта бақытты бола алмаймын әлі де бәрін өзгертуге болады ғой өзің сүймейтін адаммен өз өміріңді қалайша құрбан етесің еркін түсінсеңші біз оған қарызбыз ештеңені өзгерту енді мүмкін емес мен жинап беремін ол қарызды сонда ол қанша ақша айсұлудың айтқан сомасын естіген кезде еркіннің аузы ашылып қалды иә ондай ақшаны жинау шынымен де мүмкін емес еді сонда да түрін берме мен бір амалын ойлап табамын сен ең бастысы ол кісімен енді кездеспеші деп жалына қараған еркінге айсұлу мұңая қарады кірпігінде дірілдеп тұрған жасын сүртіп енді менің мазамды алма енді екеуміздің кездеспегеніміз дұрыс мені шығарып салмай-ақ қой қош бол деп орнынан жылдамдата тұрып шешімді түрде ұзай берген қыздың артынан қарап отырып қалған еркіннің жан дүниесі алай жүрегінің бір парасын біреу жұлып алғандай ауа жетпей тынысы тарылып барады сол күйде ұзақ отырған еркін сүйретіліп үйіне жеткенше не істеуге болатынын ойлап басын қатырса да еш шешімін таба алмады қолының қысқалығына қажетті қаражатты жинау мүмкіндігі жоғына налып өмірден бас кешті екі ғашықтың тағдырын ақша шешкеніне мойынсұна алмай арпалысты бірақ қолынан келер қайраны болмай айсұлуды ең болмаса бір көріп қалғысы кеп айсұлудың жұмысының алдын торуылдағанмен оны бір кездестіре алмады жұмысындағылар оның демалыс алып кеткенін айтқан солай сергелденге түсіп жүргенде біраз уақыт өтіп кетті бір күні кешке айсұлу оны өзі іздеп келді сағынып бас салған бұған еш еш қарсылық көрсетпей құшағына ене кеткен ғашығын аймалап сүйе берген еркін бақыттан басы айналып еш нәрсені ойлауға мұршасы болмады тіпті ештеңе сұрамады да айсұлу да қайсар жайлы ләм деп тіс жармады сол күні екеуінің жұбы жазылмай әбден қыдырып құшақтар жазылмаған күйде қонақ үйге келіп түнеді сол түнді ойласа еркіннің әлі күнге дейін жүрегінің соғысы жиілеп ерекше ләззатқа бөленеді әттең сол түні айсұлуы өзімен қоштасып жатқанын сезбепті таңертең ерте-ақ оянса да айсұлуды таба алмай қалды еркін қош бол мені іздеме деген тілдей хат тастап кетіп қалыпты таласып үйіне іздеп барды онда да үнсіздік есігін қанша қақса да ешкім ашпады жұмысынан да өтініш беріп шығып кетіпті көрген түстей болған сол түннен соң ғашығының сағымын құшып қала берген еркін айсұлуды табудан күдері үзбеген еді бірақ динара құрбысының сен не естімеп пе едің айсұлу тұрмысқа шығып кетті ғой біздің де ешкімімізді тойына шақырмады өзіміз жақында ғана естідік анасы мен сіңлісін алып басқа қалаға көшіп кетіпті қайда қай қалаға білмеймін ол ешкіммен хабарласпады дегені бар үмітін үзген еді жылдар жылжып өте берген еркін бар күшін жұмысқа арнап алдағы өміріне енді қарай ақша тапшылығы кедергі келтірмес үшін күндіз-түні жанталасып үлкен белестерді бағындыра алды соның арқасында қазіргі күні үлкен бір корпорацияның директоры болып тағайындалды аллаға шүкір ештеңеден кенде емес материалдық жағдайын шешіп қойған бірақ жеке өмірінде қуаныш жоқ екенін мойындамаса болмас осы жылдар ішінде айсұлуды бірнеше рет те іздеп көрді бірақ еш нәтиже шығара алмады өзі жұмыс-жұмыс деп жүріп жанұя құруға асықпады бірнеше рет көңіл қосқан қыздарымен дәм жарыспай жараспай айырылысып тынды ол әрқашан кездескен қыздарын айсұлумен салыстыратын әдетін тастай алмай-ақ қойды және әрдайым таразы басын айсұлу басып кете беретін солай көңіліне ешкім жақпай жүргенде жасы отыздан бірталай асып кетті анасы балам-ау осылай қу бас қашанғы жүресің менің де ел қатарлы немере сүйгім келеді деп қыңқылдай берген соң жалғыздық тек құдайға жарасқан ғой деп сезімі оянбаса да өзінен он жас кішкентай самалға үйленуге бел буды үйленбесіне самал қоймады менің махаббатым екеумізге де жетеді мен сенсіз өмір сүре алмаймын деп өлердегі сөзін айтып бұның айтқанына көніп жұп жас болып жүрген самал тойдан соң жыласпай-ақ нілдей бұзылды басында бұған самалды еркелетіп айтқанын орындау ұнайтын бар жағдайын жасап барынша жақсы отағасы болуға тырысып бақты бірақ екеуінің әңгімелері жараспайтын самалдың есіл дерті қымбат киім қыдыру болып бұл жұмыстан шаршап келгенде үйде отырғаннан шаршағанын айтып далаға сүйреп есін шығаратын өзі жұмыс істегісі келмей күндіз-түні бет-аузын сылап өзін-өзі күтуден жалықпайтын шын сүю алаулаған сезім болмағаннан ба біраздан соң келіншегінің ол құрлықтарына зығырданы қайнап ашуланатынды шығарды әсіресе түнде жас келіншегінің ойынан шыға өзі сезетін өзін-өзі зорлап жатқандай сезімде болатын көз алдына айсылау елестеп алдап жатқандай сезімнен арыла алмай қойған ол да бұның осы қылықтарын сезетіндей екеуінің арасы күн өткен сайын суи берген оның үстінде келіншегі мен анасы екеуінің де жұлдыздары қарсы болды үйге келген анасы мен келіншегінің ырың-жырыңдарынан шаршаған еркін үйіне асықпай жұмыстан кеш қайтатын көп ұзамай-ақ анасы бұларға кедергісі келтірмейтінін айтып жеке шығып кетті сөйтіп бір кішкене шақалақ келсе жағдайлар дұрысталып кетер деп үміт етіп жүргендеріне жүргенде үйленгендеріне де алты жылдан өтіп кетіпті алла бұларға сәби сүюді нәсіп етпеді баланың күлкісі жетіспеген үйі қаңырап бос тұрғандай көрінетін тіпті бірнеше рет бала асырап алу туралы да сөз қозғаған еді келіншегі түбегейлі қарсы болды біреудің баласы бізге бала болады ма алла қаласа өз баламыз болады екеуміз де қаралдық қой еш кінәратымыз жоқ сондықтан неге үмітіңді үзесің деп азар да безер болған самалы кейінгі кезде өз бетімен телефон шұқылап бұнымен сырласқысы да келмейді әңгімеге тартса көбіне үндемей отыратынын оның не ойлап отырғанын да түсіне алмай дал болатын еркіннің ойына жұбайлар бар әңгімесі таусылған деген тіркес орала береді екеуі қазір бір шаңырақ астында бөтен адамдардай өмір сүріп жатыр жалғасы келесі бөлімде